Uh, uh, uh, uh, uh, XD, dog. Yeah. yeah. XD, dog. Yeah. piga luku ndugu, acha mbuga mboka, mbuga buda boda, uleta soda kutovunja sera ea. Piga luku ndugu, acha mbuga mboka, mbuga buda boda, uleta soda kutovunja sera ea. Piga luku ndugu, acha mbuga mboka, mbuga buda boda, uleta soda kutovunja sera ea. Piga luku ndugu, acha mbuga mboka, ujipa mbuga buda boda, uleta soda kutovunja sera ea. keval kwa gamorio morio klaswanda sa e, sitli kwa gadi ma morio vokeke valkwaga meshika mado kachekiki kama kondo saike vandai magari na gani